तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ शिवलिङ्ग यो दरौँ स्याङ्जा दरौँ शिवालय चोकबाट माथि चोकमै भनौँ अब यो रहेको छ शिवलिङ्ग अनि माथिपट्टि शिवको मूर्ति छ म चाहिँ तलबाट दौडिँदै आएको भएर स्याहाँ स्याहाँ भएको अवस्था देख्न सक्नुहुन्छ ठुलो मूर्ति रहेको छ यहाँ शिवको जे शम्भु टक्क मलाई हात यस्तो गरेर पिके वान युट्युब च्यानललाई आशीर्वाद दिनुभएको छ उहाँको आशीर्वाद लागोस् र मेरो भगवान् उहाँ मात्र नभएर तपाईँहरू दर्शकहरू हो तपाईँहरूले भिडियो मन पराइदिनु भयो भने उहाँको आशीर्वाद पुगेको छ पुगेछ भन्ने मैले बुझ्नु छु म चाहिँ यस्तो अप्ठ्यारो ठाउँमा निकै टाढा टाढा आएर भिडियो बनाएर तपाईँहरूलाई देखाएको छु पक्कै पनि मलाई माया गर्नुभएको छ भन्ने मैले आशा गरेको छु